始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだったその濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部堂島組若頭補佐 久世剣能会会長久世大作その最終的な狙いは空の一坪と呼ばれる土地にあった巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない空の一坪そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦にある一人の男が桐生を巻き込んでいく 立花不動産社長立花哲その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。 それで結局立花不動産と手を組んだってことかああとりあえずはそこの社員って形だ社員へえそんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこかまそこも堅気には思えねえけどなあ となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか立花はもう方々から情報を集め出してる橘不動産の情報網を使ってな期待できそうか多分なただ橘が掴んだ話じゃ札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい の一粒の死体から俺の指紋が出てるおいそれじゃお前すぐ殺に手配されちまうんじゃねえかいやそれについちゃ立花が殺に鼻薬効かせてる完全に捜査とものは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だそれでも真犯人を見つけない限りはいずれ殺に追われる俺が街を自由に動き回るのは り立花ってのは結構な力持ってんな札にも太い骨があるってわけだそうらしいなその件についてとりあえず連中に任せるしかねえかでお前は今何してんだよだから不動産屋の仕事だはあ殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな てるらしいがそれまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ仕方ねお前が仇の仕事するってああ小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてなそいつとこの後キッサアルプスって店で待ち合わせた その前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ服極道丸出しや仕事に何年だとまっとうな仇に見える服を仕立ててこいとさああお前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか服についちゃお前に聞くのが一番だお前ならまっとうな仇の服 見立ててくれるかと思ってな <laughs> 人を見る目があるぜお前分かった任せとけ安心しろそんなに期待しちゃいないただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろお前なそれが人に物頼む態度か ち合わせまで時間どれぐらいあるんだそんなにはないなできればカムロ町で買い物を済ませたいそれじゃああんまり選択肢はないなこの近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか中道通り裏そんなとこに服売ってる店なんてあったか 新米のホストがスーツ買いに行くような店だ高級ブランドなんかは置いてねえがまあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう贅沢は言わねえさそれじゃ行くかあいつやる気みたいだぜ情報 に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな余計なお世話だこれは別に無難に済ませてだけだよお前も適当にやってくれりゃいい何言ってんだ俺がやるからには手は抜かねえよきっちり気合の入った敵に仕立ててやるっていや普通でいいって言ってんだろう <laughs> まあ任せておけ そういやおめえガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよなそうだったかああたまに好きな服選べるって時もよりによってそれ買って服ばっか手に取ってた地味っていうのとも違うよくわからん柄の入ったシャツとかよさあな忘れたよでもよくそんなこと覚えてるな今だから言うけどよ ってやる 不動産屋で働くんならスーツだろうなんかイメージとかあるかいいちょっと寄付してもらおうかなんだ 着いたぞここだ本当にこんなとこにあるんだなそんじゃ入ろうぜ気に入ったのがあったら言えよああ無難な線だとこんなところかなんかパッとしねえな地味だな それが仇ってもんだろうが見え張ってなんもなのは極道だけだただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえかならおめえにぴったりだなうるせえなおこれなんかどうだバカおめえそれ絶対やめとけ 選ぶんじゃないかとは思ってたけどよなんでダメなんだよこれじゃあスーツの自己主張が激しすぎてアクセサリーや髪型靴腕時計全身コーディネートしないと浮いちまう着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だおめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだたくめんどくせそれじゃあ これはどうだ色は落ち着いてるがラペルがピーク度で意外と派手に見えると思うぞ白かさっきの柄物に比べりゃマシな方だろうよしこれ試着してみろよ でどうだ錦何笑ってんだいややっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ <laughs> お前の見立てた服じゃねえか分かってるっていやでもよ お前がどう言おうが俺はこの服が気に入ったこれでいいえおいいいのか全然リーマンっぽくなってねえぞ小田には服を何とかしろと言われただけだやることはやった文句言われる筋合いはねえさそっかよし分かった そこまで言うならそいつは俺のおごりで兄弟の新しい門出だしな何言ってんだあはなから俺はお前のおごりのつもりだったよなんだそりゃありがとうございました付き合わせて悪かったな錦助かった ああお前この後待ち合わせなんだろ立花不動産のなんてやつだっけ小田だ喫茶アルプスで会うことになってるそうだったなところで気をつけろよキリュウクゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ例の一件で指を落としてから相当来てるだろうな 危なくなったらいつでも声かけろよじゃあまたな たが待ちくたびれたぜこれ酸が抜けてるぞおい上司呼び捨てにするやつがどこにいんだ大体お前その服なんだよちゃんとしろっつったろ全然肩気に見えねえじゃねえかあんたに言われたくねえよああれそうか他にもっとマシな教育係はいねえのか 立の不動産にバカ言うなって俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ覚悟しときな俺の教育は厳しいよ桐生君なんだこれ伊達メガネだどんな面でもなぜかまともな人間に見える俺にこんなもんつけろってのか いちいちだだこねんなようんま <laughs> あ何もしないよりマシだわなさてとそれじゃあ早速始めっかまず今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせてそいつが年の割に世間知らずの資産家でねどうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい 戦友やああヤクザのくせに戦友屋を知らねえのかしょうがねえな戦友屋っつうのは平たくいや立ち退き料目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ建物を占拠ああよく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだがこれを競売物件 通の出物より相当安いけどこいつを競り落とすとその戦友屋がどっからか湧いてくるんだよで自分たちはこの建物から出ていかないぞと言いすがる連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ本当はそこの住人じゃないのにってことだそういうこと もっとも戦友屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ戦友屋をせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってそれじゃあその戦友屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことかいやそうはいかないんだか弱いビルの住人たちは法律で守られている 力ずくでいけば警察沙汰になるその時捕まるのはもちろんこっちだけだおかしな話だろう結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと専用屋を追い出されるんだ確かになけどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだじいさんそろそろ来ると思うんだが先に店に入ってるな その前にこれ渡すの忘れてた桐生君の名刺だよこれであんた立派な立花不動産の社員だないいか今日はお前のサラリーマンとしての適性を図るあんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな分かったいらっしゃいませ お好きな席へどうぞよしこの場所なら問題ないだろう 仕事の話をするのにおあつらえ向きだおいまさか神座入り口に近い方が下座で遠い方が上座俺たちが座るのは それくらい知ってる知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ分かったいらっしゃいませご注文はお決まりでしょうかああそうだな コーヒーをいや注文は連れが来てからにするまた後で頼むよかしこまりましたお前先に注文する気だったんじゃねえだろうな客を待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞそれがビジネスマナーってもんだそういうもんか 別に期待しちゃいなかったけどよせめて同じことは二度言わせんなええしかしめんどくせえな何言ってんだヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ上の人間ほどわきまえてるもんだあおい来たぞあのじいさんが今日の客だ どうも山根さんお久しぶりですああ悪いね小田さんなんか面倒なことになっちゃってこちらはうちの新人で桐生です山野井さんよりご依頼の件こいつがやらせていただきますんでへえそうですかおいさっきの名刺 こういう時に出さねえでどうすんだあああ堂島組の桐生だ堂島組じゃねえだろ大体名刺は両手で渡すタメ口もやめろ失礼しました橘不動産の桐生ですバカ名人が逆さまだろうが分かってる 今直そうとしたとこだな分かってんならいいよ桐生さんですかなかなか面白い人だいやそのお恥ずかしい お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたかすると占有屋が居座り出したのはその直前ええまあ占有屋は一人ですねはい辻って男です四十過ぎくらいかななんだかホームレスみたいな汚らしいやつでしてそいつから 立ち退き料の要求はありましたかまだですできればその辺りの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして私も年寄りですし怖くてねなんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんかもちろんです時に山野井さん戦友屋への立ち退き料いくらまでと考えてます早いとこ済ませたいですし そうですね500万くらいなら500万勝手に居座ってるだけのやつにかそれはまあ安く済めばそれに越したことはないですけどもともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ俺なら美体注万払う気になれねえなおい失礼だその辻って男 自分にはヤクザがついているなんて言うもんで揉めるとあとは怖いんですよお察ししますでもご安心くださいうちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですからあヤクザのエキスパートそういえばさっきも堂島組のとか言ってましたねもしかして桐生さんはその筋の方で いやこいつは何ていうかちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよな桐生君んああそうだなま立ち退き料はできるだけ安く済ませますよそれじゃあ頼めますかもちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから それはありがたいんですが立花から謝礼は遠慮するようにと言われてますいつも山野井さんにはお世話になってますから本当ですかいやさすが立花不動産だやることが粋だねで問題のビルというのはどちらに天下一通りにある杉田ビルですわかりました あとは我々にお任せくださいな桐生君ああ話は分かったな要するに戦友屋をビルから立ち退かせろってことだま交渉は俺がやるよ 仕事の手本を見せてやるからな専用屋のバッグにはヤクザがついてんだろ交渉だけで済むのかそこは俺の腕の見せ所だな差し当たってキリュ君に最初の任務をやろうなんだひとっ走り菓子折り買ってきてくれは相手が専用屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう これもビジネスマナーってやつだまたそれが分かったよ菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ俺は先に行って待ってるからそれじゃまた後でなああ ちょっとそこら目つきが気に入らねえんだよやんのかああ ゃいませよう桐生君あ おいおいお前本当に元ヤクザか使いっ走りくらい確実にすまんすぐに買ってくる っしゃいませありがとうございました 桐生君ああこれでいいんだろよしさすがにこれくらいはやってくれなきゃなでここが問題の杉田ビルだここに専用屋が居座っているってわけかああ それじゃ行くぞああお手並み拝見と行こうか <laughs> まあ見てなこの部屋らしいなすみません辻さんいます山田井さんの代理店参りました 立花不動産のもんですがね立花不動産あとこれつまらないものですけどおい勝手に何すんだああ汚ねえなあなた にゴミだらけじゃ立ち退くの大変じゃないですか立ち退くなんだよそれ俺は立ち退く気なんかねえぞそうは言ってもねこのビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだからそれをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ民法395条はい あんたも不動産屋なら勉強しなたとえ抵当権が設定された不動産でも短期賃貸借の場合抵当権者に対抗することができる要するに俺は法律に守られてここにいるんだなんなら出るとこ出るか固いこと言わないでくださいよ立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよなのな俺はここが気に入ってんだよそうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね立ち退き料目当ての戦友屋がよく言うななんだよ戦友屋っててめえ言いがかりつける気かねえ辻さん茶番はよしませんか 新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけですそんなもんそっちの都合だろお前ら下っ端じゃ話になんねそのオーナー連れてこいよあだったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうですヤクザ何の話かわからねえな だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ部屋に居座るだけが脳のチンピラがでけえ口叩くななんだとあんたごときにオーナーは出てこねえよバックのヤクザに伝えとけお前らの交渉相手はこの橘不動産だってなあんま調子に乗んなよ不動産や風情がそれじゃ 要件は伝えましたよ辻さんま最初はこんなところだろうなずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえかビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ 仕事ってのは使い分けが大事なんだよ大体あの辻って戦友屋はうちの交渉相手じゃねえまずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな本物の交渉相手バックにいるヤクザかああ結局向こうも金が目当てなんだよお互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる か本物の交渉相手だろ早速反応があったってことだおたくらが立場の不動産って人たち山野井さんの代理だって聞いたあんたはおたくらの味方ですよ杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょええまあねそれ 血が話つけてあげるよそしたら彼すぐに立ち退いてくれるからなるほどその仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです話が早いねさすがカムロ町の不動産屋だそうだな700万ってところだあのビル転売したら奥は儲けが出るでしょ 700なんて良心的だと思わないほんの少し部屋に居座っただけで700万あんたら楽して儲けすぎでしょ楽して儲けたのはお互い様だ今時の不動産屋は濡れ手で暴れだからってあんたらに払う金はないよただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらうへえ もちろん力ずくでだよね桐生君小田あんた花からこういう筋書きだったのかまあねでも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたかいやそうでもねえさ 計な手間かけさせこの手間賃も仲介料に上乗せするぜその手間賃ってのはいくらだ300万合わせて1000万だ してタダで済むと思うなその面覚えたからよ <laughs> お前らどこの組の問題登場会太平一家だ太平一家あいつの組か堂島組若頭補佐 阿波野弘樹うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな首を洗って待ってやがれ河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ夜によって堂島組の下っ端だったわけかまずいとこにぶつかっちまったな もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だいい挨拶代わりになったんじゃないの戦友やら辻さんよははい まだそのビルに居座るつもりならさっきの話の続きするかいいやそのあんたの後ろ盾は見ての通りだよ辻さんそれでもまだ一人で頑張る気いいえめそうもないあそうそれじゃ今夜中にあの部屋出てってね 明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすかわかんないよこ今夜中に立ち退かせていただきますすすいませんでしたこれがあんたの仕事のやり方ってわけか俺のじゃない全部立花社長から教わったやり方だよ ま最初の仕事にしては上出来かどう極道やるよりよっぽど楽しかったろう片木の人間からも感謝されるしな俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさうんお前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か そんな先のこと考えてねえよそっかそれよりこの後はどうするああ問題の戦友屋は追い出したお前は山野井のじいさんに報告頼むそれが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれここのすぐ近くだセレナ何の店だ ただの小さなクラブだよ安心しな今度は仕事じゃないささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの俺のおごりだ案外気前がいいんだなまあねその代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわあのじいさんマイボールでボーリングするのが日課でねマッハボールに行けば会えるはずだ マッハボールか分かったそれじゃまた後でな ですね山野井のじじいは自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのにあれだけ圧力かけられてもまだ抗うとはまったくだしかし今回は体にみっちり教え込んでやったからないい加減次は落ちるだろ山野井さえいなくなれば アムリア一帯は娯楽王とまで呼ばれている設楽さんのものになったも同然ですからね <laughs> まあそうなるなこれでファイブビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってもん 今日はもう人を殴る気分じゃねえんださっき殴り疲れちまったからなそれに俺って器が広いからよ見逃してやるよ兄ちゃん金持ち喧嘩せずって言うしな <laughs> 怖い顔した兄ちゃんだなじゃあな もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞはい 山之内さんおいしっかりしろ桐生さんお願いしていた仕事片付きましたかあああそんなことより大丈夫か病院へ行くかいえ大丈夫です過ぎたビルまで よろしいですか分かったすみませんねありがとうございました戦友屋の件も無事片付けてくれたみたいでいやそれは別に構わんそれより大丈夫なのかええおかげさまで 大した傷じゃないですよあいててててしかし一体どうしたというんだ実はうちを潰そうとしている連中がいましてねそいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって <laughs> あんたを潰そうとしている連中もしかして 娯楽王とかなんとかいうやつらかえ桐生さんどうしてそれをさっき向かう途中で絡まれてな山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたからもしやと思ったんだそうですか一体何なんだあの娯楽王ってのは娯楽王 パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者ですファイブビリオネアの一人と言われていますファイブビリオネア今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五輪の億万長者の総称です娯楽王の他にも風俗王電脳王賭博王 芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんですその圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でねそんな奴らがいたのか知らなかった彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分けそれぞれを自分のものにしようとして うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから娯楽王はそれを狙って私をなるほどな奴らを狙いはあんた自身ではなくあんたの所有する物件ということかしかし なぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだつまるところ金儲けですマネーゲームを楽しむためですよ現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かるまさにうちでの小槌です東洋一の歓楽街神室町の物件は特にね彼らは ゲームで大いに力を発揮してくれるそんな優秀な駒を何としても手に入れたい物件を駒扱いかだがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろうもちろんだが彼らは自分たちの儲けばかりを考えてそこで生きる人々や鴨野町という町のことを一切考えていない 彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる私は何とかしてそれを食い止めたいこの異常な景気で日本は豊かになったように見えるだがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っているその時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない 私も長くこの町と共に生きてきた男鴨戸町が大好きだだからこの町をそんなことにはさせたくないそのために抗ってきたんですがさすがにこの老体には荷が重すぎたようだもう限界ですかなそう言わずにもう少し頑張れないのかそんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんて たまったもんじゃないぜもちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはあるだがファイブビリオネアには膨大な金があるし暴力に訴えかけることもできるこの老体にはそれがないくそなんとかならんもんなのか ん一つだけ方法がありますなんだそれは桐生さんあなただ何あなたには奴らに対抗できる腕力も悪い奴らを許さない正義感も揉め事を解決する力もある専用屋の件も 私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれたそんなあなたがこの事務所を継いでくれればもしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない何言ってんだ買いかぶりすぎだ俺には経営能力もなければ経験もない誰でも最初はそうです難しく考えないでいい 私もあなたにお願いする以上できる限りの協力はさせてもらうつもりですご安心をそれにこの任務は不動産のいろはを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ別に失敗しても構いませんどうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だしかし別に俺じゃなくても 他に適任そうな奴がいるんじゃないかなかなか桐生さんほどの男はいないと思うがねそれに私はあなたを信頼しているんですよあなたが思っている以上にねなぜだ桐生さんあなた風間慎太郎という男を知っているねえあなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね つまり彼はあなたにとって育ての親だそして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず風間慎太郎を親として慕い続けているあんた一体どうしてそれを誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ立花さんが立花が くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれましたということはつまりさっきの話は全部立花も承知の上ってことかええ立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう 風間のおやすさんのことを知っているような口ぶりだがどういう関係なんだ <laughs> 昔ちょっとね詳しくは言えないが一つだけ言えるとしたら風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということですそんな風間さんを慕う 昔の仮にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね、うん、お願いできませんか桐生さん今のカムロ町にはあなたのような男が必要なんです分かったそこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう 失敗しても恨みっこなしたぜもちろん一つよろしくお願いしますよキリオさん しゃいませかっ飛ばしてやるぜ。 Tubasteiro Cut to the stairs. っ飛ばしてやるぜ Chato tu basteres. Tubas Teirze. かっ飛ばしてやるぜ 虫の居所が悪い しゃいませありがとうございました。 らっしゃいませありがとうございます 手加減しないぜ やるじゃねえかやったわ負けてられねえなひどいひどいどうした 力みすぎだぜ Deus. Yours. use. どうしたふん悪いな。 rồi nữa ょっとお前その目つきが気に食わねえ目障りだいやしてくれかっ